набрали снега, чтобы было что пить. Сейчас понесем его обратно в хату. Город пустой. Ни одной инструкции, блин, этой как экскурсии официальной. Даже сталкеров не встретили нигде.